bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta qaaliga ee ku xidhan janalka cilmidaadhi iyo guud ahaan ummada soomaaliyeed baan salaamaya galab wanaagsan fiil wanaagsan casar wanaagsan duhur wanaagsan subax wanaagsan qolaba saacaddu xilliga ay u tahay salaan gobeed ayaan idin leeyahay galabta waxaan jecelahay inaan idinla wadaago hal maanso oo hees ah oo aan curiyay anigoon macaanaadan ibraahima heestan magaceeda waxaa la yidhaahdaa ubax heesta ubax iyo midhaheeda iyo macnaheeda waan jecelahay inaad idinku macnaysataan waxay u dhacaysaa sidan bismillah ubax yahu guduutaa gashi baabad ii tahay iyo guunyo fara badan oo aan gufaystee gacaltooyadan qabo marka aan ku geestayo giniyaadka lacageed maba goosan karayaan waxse aanad garan weli geyl iyo gufaaciyo kocshada jacaylkee ani igu gadaamani waxay goobayaanay guluubada la raajaan inay tahay gubaadani iyo guud hadhaaley gacanteeda soo qabo gacal waan ku jecele guur iyo aroos wacan gelbis mau samayna ubax yaho galaalani gasiin baabad ii tahay iyo gaajareebahan gaawaha ku haystee galac farxa aan qabo marka aan gankaagiyo geestaada eegada guunyo mooda iyo nool giddigood ma gooyaan waxse aanad garan weli guulguulka caashaqa gelindhexe habeennimo goonyaha istaagiyo gaadgaadmadaydani inay tahay gobaadani iyo guud haldhaaley gacanteeda soo qabo gacal waan ku jeceleh gaaf iyo aroos wacan ma u samaynaa gacal waan ku jeceleh gaaf iyo aroos wacan gelbis noo samayna heesta ubax halkaas ayagoo nargatay heestan weli cilma qaadin waa hees diyaarsan oo samaysan weli cilimaan dhiibin laakiin maanta waxaan jeclaystay inaan yaro maasaa idinla wadaago dhegeysa haboon baan idinla mahadsantiin dhammaantiin